Assalamualaikum So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan Salam Aidilfitri kepada semua orang uh, Kepada yang duduk makan ketupat tu Boleh bukti saat tengok video aku ni Okay, so Hari ni aku nak cerita pasal Ada seorang uh, Ni list list soalan yang orang tanya dekat Facebook aku So, ni hari ni Aku nak ambil topik Berapa hari patut orang ask Ni dan terima kasih kepada Nazo Creative Work Studio kerana tanya soalan tu sebenarnya untuk runs ad ni tak ada masalah berapa hari yang yang masalahnya adalah kita kena nak kena tengok performance ads tu dan nak kena tengok berapa bajet yang kita ada tapi first untuk style aku aku akan ada ada dua jenis dua jenis iklan satu nama iklan dia iklan satu lagi nama iklannya ini betul-betul <laughs> okay, ambil dah skrip dah sebab apa aku kata ni sebab yang iklan, iklan cubaan ni basically adalah iklan untuk testing sebelum kita spend yang real budget so seperti yang tahu iklan cubaan ni adalah letak amount yang paling minimum amount yang paling minimum supaya kita tak perlu spend banyak sangat untuk buat cubaan Sebenarnya nama pun cubaan so iklan ni paling minimum macam biasalah pak Pagi dia kupang Tak silap akulah untuk hari ni Kalau kita tengok Kata-kata tak tahulah berapa Iklan cubaan ni kita kena buat dalam masa 24 jam sahaja sebab nak test Je, jangan buat kurang jangan buat terlebih sebab lebih rugi kurang kita tak dapat data sebetulnya sebab Facebook tengah algoritma tengah kumpul kumpul-kumpul orang yang sebetulnya untuk baik untuk yang like, comment dan share. So, yang kedua adalah iklan betul-betul ini. Macam mana nak tahu iklan tu adalah iklan betul-betul? Adalah dengan bila hang buat ads tu orang komen orang like orang share dan paling penting sekali orang hang dapat close sale basically kalau hang jual tudung ke jual baju Melayu ke jual kuih raya ke hang dapat close melalui iklan tu <coughs> so tu maksudnya iklan bila daripada iklan cobaan nak jadi iklan betul-betul bila hang dah dapat orang macam tu hang dah confirm lah iklan ni dah iklan betul-betul kan so untuk run iklan betul-betul ni tak kisahlah berapa hari sebab yang tu tinggal on budget hang lah So itu saja daripada aku Aku harap video ini bermanfaat Kepada siapa yang rasa bermanfaat Boleh like, komen dan share kat bawah Dan aa, ah, Kalau yang nak tanya soalan Boleh masuk ke link video aku yang Yang ini Saya aku buka Sebab dari video ni Aku dah upgrade sikit Aku dah letak subtitle So Apa boleh tengok lah kot Video ni Dan komen kat bawah video ni Supaya semua orang boleh Tahu lah Sebab basically video ni paling banyak orang tengok Dan kadang-kadang ada orang boleh kongsi dia punya pendapat pun boleh juga kat situ so hangpa yang mana tak faham pun boleh tanya kat sini ni tak banyak lah aku punya tak banyak apa aku cakap hmm, tak apalah <laughs> ok itu sahaja daripada aku berapa kali dah itu saja. Ah, tak ada lah bye selamat raya maiz batin sekali lagi daripada Yasir Amron kita jumpa di video akan datang ah. ya yeah.